Bakit manding? Humingi na ba sila ng tawad ng patay nila ang pamilya mo? Ni hindi pa sila umaamin sa krimen nila. Kumitil ako ng buhay. Wala akong karapatang gawin yon. Nagkasala ako sa Diyos at sa pamilya Ramos. Patawarin mo ako! Patawarin! hanggang ngayon patuloy mo pa rin nilalaso ng isipan mo. <laughs> Kaya tuloy, hindi mo matanggap-tanggap na anak mo si Danny. Kung hindi nyo kaya mahalin si Danny, sana ibinigay nyo lang siya kay Mama. Ibigay nyo na lang kami kay Mama. Ibigay nyo na lang kami. Patawarin mo kami sa aming mga sala I think I might lose my job. Huh? What? What? They can't do this to me! They do not have the right to make my life miserable! Carlo, don't be too hard on yourself. I think the first thing you should do is to learn to accept yung mga nangyari sa'yo. And then, face it. Remember, Carlo, alam ng Diyos ang lahat ng pinagdaanan mo. Um, Michelle, I... Well, can I pass by your place tonight? I really have to tell you something very important. Now I know I can get through all this.